Voilà. Donc, on va vous présenter... Le Renault Master. Le Master, aménagé en, camping-car. Voilà. C'est un véhicule qui sert de camping-car et de camionnette pour travailler. arrêté, Martin. Hein. Donc, euh, et vous voyez qu'il y a un petit siège là pour, euh, s'asseoir, pour travailler. Des armoires. Des armoires pour mettre euh, le matériel. Et des armoires pour mettre les vêtements quand on part en vacances. Alors, une réserve d'eau. L'électricité, l'éclairage. Il y a même une batterie, une batterie secondaire pour avoir de l'éclairage à l'arrière. Un plancher. On a... Euh, oui, tu peux peut-être dire le moteur maintenant. Euh, C'est un double turbo 135 C'est un double turbo 135 chevaux. Mais on va vous montrer le moteur tout de suite. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore dans l'habitacle Il y a un GPS, la radio. Le GPS, on mettra. Oui, d'accord. Voilà. On va vous ouvrir le moteur et la manette est en tout voilà du volant je vais, je vais vous montrer donc pour ouvrir le moteur il y a une manette ici là comme ça hop et puis on sort Alors, dans les Renault Master, il y a une petite latte qu'il faut tirer. Et on ouvre le capot. Voilà. Donc, c'est un moteur double turbo, 135 chevaux, très puissant. Voilà. Donc on va, on va allumer le moteur. Voilà. Et je vais vous le montrer. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'il y a une, euh, fenêtre ici. pour avoir de la lumière dans la camionnette.